დღეს ჩვენ გვაქვს ვითარება, სადაც ნახევარზე მეტი ამოქცევლების მოსახლეობის, სადაც ქალები არიან ნახევარზე მეტი წარმოქმნილი, მათ არ აქვს ადეკვატური წარმომადგენლობა არც ერთ დონეზე, სადაც მიიღება გადაწყვეტილებები. ეს უკვე ნიშნავს, რომ არასრულფასოვანი ამხრივ დღევანდელი ჩვენი დემოკრატია. დემოკრატია საფუძვლების, ვერ სხვა საფუძველთან არის თავისუფალი და გამჯვრალი არჩევნები. ადამიანის უფლებები. არის აქტიური მოქალაქე საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში. თუ არჩევნებზე გავჩერდებით, ჩვენ არჩევნების თანავე, როდესაც ვაკეთებთ არჩევანს და პოლიტიკურ ძალებს, პოლიტიკურ ლიდერებს შორის შეჯიბრის დროს ვირჩევთ რომელიმე პოლიტიკურ ძალას ან რომელიმე ლიდერს, უკვე ვართ არათარმან პირობებში ხალები, როდესაც არ გვაქვს ადეკვატური არჩევანი, ძირითადად მამაკაცები არიან, ვის შორისაც უნდა გავაკეთოთ არჩევანი სამწუხაროდ. და არ არიან ქალები და მამაკაცები თანაბრად წარმოდგენილი იქ სადაც არჩევანს ვაკეთებთ. ამის შემდეგ კიდევ გადაწყვეტილების მიღების დონეზეც არ ვართ თანაბრად წარმოდგენილი და არ არის ადეკვატურად ჩვენი ხმა, ჩვენი გავლენა, ასე და სადაც გადაწყვეტილებას იღებთ. ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით და კანონის უზენაობის თვალსაზრისით ხშირად ხედავს და განსაკუთრებით ამ ბოლო დროს კარგად ჩანს ხშირად ტრადიცია უფრო მნიშვნელოვანი ხდება ჩვენი საზოგადოებისთვის, ვიდრე კანონის უზრუნველესობა და ბოლო დროს განვითარებული პროცესები, საშინელება 26 მსხვერპლი ქალი, რამაც სამწუხაროდ სხვერპლი დაჭერდა ამას, რამაც აალაპარაკა უკვე პოლიტიკური სპექტრი და ის ადამიანები, ვინც აქამდე ამტკიცებდნენ, რომ არ არის გენდერული თანასწორობის პრობლემა საქართველოსში არც საავადობის პრობლემა დღეს უკვე ჩვენზე მომავალ საუბრობენ ამასთან დაკავშირებით თუ ვილაპარაკებთ აქტიურ მონაწილეობაზე პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აქაც ამ კომპონენტშიც არაფერი კარგი არ ხდება აქაც აი რეალობა ისეთია თვითმართველობის არჩევნების შემდეგ თანასწორი მონაწილეობა და აქტიურობა საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში ქალების და მამაკაცების მხრიდან ნამდვილად არ არის დღეს მთელ საქართველოში არც ერთი გამგებელი არ არის ქალი, არც ერთი მერი არ არის ქალი, ერთ გამგებელი პოსტ თბილისის ერთ-ერთი რაიონის მხოლოდ ქალი, ამას თუ ჩავთვლი. და მხოლოდ ერთი ქალია საკრებულოს თავმჯდომარე დღეს საქართველოში. აქაც აქტიური მონაწილეობის და აქტიური შეხვედრების თვალსაზრისით ეს კომპონენტი კომპონენტიც კიდევ ერთხელ მარწმუნებს და ალბათ ამეთანხმების თქვენ ჩვენც რომ ჩვენი დემოკრატია სრულფასოვანი არ არის. მე გამოყოფდი სამ მიმართულებას, თუ უფლებას მომცემთ, სადაც აუცილებლად საჭიროა აქტიურად ჩარევა ამ პროცესში. პოლიტიკური პარტიების როლი რომლებმაც პოლიტიკური პარტიას თქვა ერთ-ერთი პირველი ასპარეზია იმისთვის რომ ხალი პოლიტიკაში მოვიდეს და პოლიტიკაში იყოს აქტიური. პოლიტიკურ პარტიებმა თვითონ უნდა დააწესონ შიგნით შიდა პარტიულად აქტიურად ხარდამჭერი მეთოდები, ხარდამჭერი წესები, პროტები თუნდაც ნებაყოფლობით პარტიაში რომ ხელი შეუწყოთ იმ ხალებს, რომლებიც თანასწორი არიან იმ აქტიურ გამოკაცებთან ლიდერებთან, რომლებიც ჩანან პარტიაში და ლიდერები არიან, მაგრამ მათ აკლიათ გამბედაობა ძალიან ხშირად როდესაც მამაკაცებს კითხავთ როგორ მიაღწევთ მათ ამათო იპოზიციას, ისინი ამბობენ შეიძლება ჩემით. ეს არის მათი პოზიცია, ჩემი, ჩემი შრომით, ჩემი აქტიურობით, ჩემი კონტაქტებით. როდესაც ქალს კითხავთ იგივე პოზიციაზე მყოფ ქალს, ის ოცამოს აი ხელი შემიწყო ამან, ის და მე ხმარ ამაში, დაცოცხობა მქონდა, არასდროს ის არ ამბობს რომ მე გავაკეთე ეს და მე მივაღწი ამას. ეს მეგონი ჩვენი ბავშვობიდანვე მოდის ოჯახიდან სკოლიდან მოდის და საზოგადოებიდან მოდის, რომელიც გვარცხნებს, რომ ჩვენ გაცილებით მეტი შრომა გვჭირდება და ეს ესეც არის სამწუხაროდ ჩვენ საზოგადოებაში, რომ მივაღწევთ იგივე პოზიციას, რასაც ახდენს კაცი, გაცილებით ნაკლები ძალისხმევით. სანამ ხალს და მამაკაც თანაბარი ძალისხმევა არ დაჭერებათ იმისთვის, რომ მიაღწიონ ექსტრემიო პოზიციას, ვერ ვიტყვით, რომ გენდერული დემოკრატია გვაქვს. მეორე მიმართულება, რასაც მივაღწევთ ყურადღებას, ეს არის არჩევნები. დღევანდელი ჩვენი საარჩევნო სისტემა არის აბსოლუტურად შეუძლებელი იმისთვის, რომ ხალი მეტი ხალი იყოს პოლიტიკაში და მეტმა ხალხმა გადაწყვიტოს პოლიტიკური აქტივობა. ხმათ არ არ დაიწყოთ მასშტაბურს, მაგრამ იგივე მაჟორიტარული სისტემა, სადაც ხალხს პრაქტიკულად ხალხისთვის შეუძლებელი ხდება გამარჯობა ერთია, მაგრამ სრულილი კონდეს რომ მონაწილეობა მიიღოს სამართლებრივში მეორე. მე პირადად მაქსს ჩემთან ზას გამოცდილი ვიყავ მაღალ თანაჭერაში. საპარლამენტო არჩევნების დროს კანდიდატი და კარგად მახსოვს რამდენი რა უნდა გადალახოს ხალმა, იმის ჯერ გადაწყვეტილება მიიღოს, მეორე პროცესში ჩაერთოს და პროცესში ხელი არ ჩაიგდოს, ასე ვთქვათ, ამ ამ ბრძოლაში. კიდევ ერთი მიმართულება იქნებოდა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკურ კულტურა, სადაც უნდა მოხდეს აქტიურად ჩარევა იმისთვის, რომ ქალები პოლიტიკაში, მეტი ქალი პოლიტიკაში, მეტი აქტიური ქალი საზოგადოებაში გახდეს შესაძლებელი და თანასწორობა იყოს უზრუნველყოფილი. ამ კუთხით რა უნდა გაკეთდეს, როგორ უნდა გაკეთდეს, ალბათ უფრო მეტი ჩარევა უნდა იყოს საზოგადოებრივი ორგანიზაციებიდან, არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან, ცნობიერების ამაღლების თვალსაზრისით და განათლება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია გოგონებისთვის, ბიჭებისთვის, რომლებსაც ბავშვიდანვე, ოჯახიდანვე მონაწილეობენ გენდერულ როლებს და ასე იწება მათში, მათ თავში სტერიოტიპების განვითარება, რომელთან დრევაც ძალიან რთული ხდება ასაკები დროთა განმავლობაში. და სახელმწიფო ინსტიტუტები. დღეს ჩვენი სახელმწიფოსთვის გენდერული დემოკრატია არ არის პრიორიტეტული საკითხი. ეს არის დანამატი მხოლოდ იმ საკითხებთან, რასაკითხებით შეიძლება დღეს წესში იყოს. ის არის დღეს წესის ბოლოს სხვადასხვა რეჟიმში გამშლული საკითხი სამწუხაროდ. მანამ სანამ სახელმწიფოსთვის გენდერული დემოკრატია არ იქნება პრიორიტეტებს შორის. მანამ მე არ მგონია რომ არც ერთი სამოქმედო გეგმა, არც ერთი გენდერული საბჭო, არც ერთი გენდერული კონსულტანტი ვერ შეძლებს იმას, რომ აღვადგინოთ თანასწორობა, დავეციოთ იმას, რომ კონდეს გენდერული თანასწორობა და მე უკვე ვილაპარაკო თანაბარ პირობებზე. ბევრი გამოცდილი ევროპული ქვეყანა რომელიც შეიძლება ჩვენთვის მაგალითი გახდეს. ბერ ასეთ ქვეყანას აქვს ადამიანის ქალთა უფლებების სამინისტროები. დღეს ვწუიეს მე დრონდელ შეხვედრაზე პოლიტიკურ პარტიებს, თუმცა გაგვირება გამოიწემა. შვედეთი, გერმანია, საფრანგეთი, ბრიტანეთი არის ქალთა უფლებების სამინისტრო შეგასწავლა სხვადასხვა სათაურით, ქალთა უფლებები შედიოდეს ან გენდერული თანასწორობის სამინისტრო, მაგრამ არის ცალკე უწყებები, რომლებიც თემი რომელიც არის უწყება, რომელიც ორიენტირებული როგორც თავარი საქმე არის გენდერული დემოკრატიის უზრუნველყოფა ქვეყანაში. მე მგონი რომ ჩვენ მზადვართ იმისთვის დღეს, გამოკითხებით, ფოკუსჯგუფებით, კვლევებით ჩასწროს საზოგადოება ამისთვის მზადარი, უბრალოდ მოსაფიქრებელი ვარ ინსტრუმენტები, როგორ უნდა უზრუნველყოთ ეს. შესაძლებელი ამ ყველა მიმართულებით მუშაობა დაგვეხმარება იმაში, რომ ერთი ნაბიჯით მაინც გაწავედეთ წინ.